तो सबसे पहले first of all good afternoon everyone अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रजेंट हैं कोई प्रॉब्लम आती है क्लास कंप्लीट होने के बाद आप पूछ सकते हो तब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बेल आइकन को साथ में प्रेस करते रहिए ताकि जो भी अपलोडेड वीडियो हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन के रूप में आती रहे नोटिफिकेशन उसका आता रहे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमने कल डिस्कस कर लिया था बेसिक सा थ्योरिटिकल पोर्शन इसका जितना भी था आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका numerical portion illustration number first देखिए क्या कहता है the following is the balance sheet of Vipul limited as on thirty first March two thousand fifty इकतीस मार्च दो हजार पंद्रह को हमें इसकी बैलेंस शीट दी हुई है इक्विटी एंड लाइब्रेटीज हमें दिए हुए हैं शेयर होल्डर फंड दे रखा है तीन लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल जो किस में डिवाइडेड है तीन हजार फाइव परसेंट परफरेंस शेयर है सौ रुपये का एक छह हजार इक्विटी शेयर है सौ रुपये का एक टोटल कैपिटल हमारी है छह लाख रुपए उसके बाद सरप्लस हमें दे रखा है ब्रेकेट में दिया हुआ है तीन लाख पचास हजार रुपये तो ये हमें एक चीज से कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि कोई भी पोर्शन अगर हमें ब्रेकेट में दिया जाता है सरप्लस का या प्रॉफिट का तो उस कंडीशन में वो हमारा लॉस होता है कोई भी पोर्शन अगर ब्रेकट के रूप में दिया जाता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में तो वो हमारा लॉस होता है तो यहाँ पे हमारे पास लॉस है तीन लाख पचास हजार रुपये का तीन लाख पचास हजार रुपये का हमारे पास लॉस है उसके बाद आता है non current liabilities six percent debenture हमारे दे रखे हैं एक लाख पचास हजार रुपये के बैंक लोन हमारा दे रखा है एक लाख पचास हजार रुपये का करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल हैं पिछहत्तर हज़ार रुपये उसके बाद नीचे कहता है एसेस्ट हमें दी हुई है एसेस में हमारे पास है नॉन करंट एसेस में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है तीन लाख रुपए की मशीनरी दे रखी है चार लाख रुपए की गुडविल दे रखी है बाईस हजार पाँच सौ रुपए की करंट एसेट हमारे पास इन्वेंट्री दे रखी है पैंसठ हज़ार रुपए की ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं सत्रह हज़ार रुपए की और कैश एंड बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है पचहत्तर सौ रुपए का शेयर इश्यू एक्सपेंसिव दे रखे हैं दस हज़ार रुपए नीचे कहता है on aboard the company adopt the following scheme of reconstruction पहली कंडीशन क्या देता है the preference share are to be reduced to fully paid share of rate 75 each and equity share are to be reduced to share of rate 40 each fully paid. Balance sheet में एक बार दोबारा से जाते हैं प्रेफरेंस शेयर जो था वो हमारे पास कितने रुपए का था सौ रुपए का प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने रुपए का था सौ रुपए का अब ये कहता है कि पिछहत्तर रुपए उसको पेडअप मान लिया जाए पच्चीस रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया एक तरीके से कंपनी को पच्चीस रुपए हमने पूंजी को कम किया तो पच्चीस रुपए प्रत्येक शेयर के हिसाब से पच्चीस दिया पिछहत्तर पिछहत्तर हजार रुपए तो हमारे यहाँ से कंस्ट्रक्शन अकाउंट में चले जाएंगे और इक्विटी शेयर दे रखा है इसने सौ रुपए का एक दे रखा है जो कि हमें चालीस का एक करना है तो उस कंडीशन में साठ हजार साठ रुपए की बचत हमारी प्रत्येक शेयर के हिसाब से लगभग यहाँ से हो जाएगी छह छह छत्तीस तो ये हमारा बनेगा तीन लाख साठ हजार रुपए की बचत है हमारी लगभग यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चली जाएगी दूसरी कंडीशन इसमें देता है the debenture holder took over inventory and trade receivable in full satisfaction of their यहाँ पे हमारे पास देखिए दो चीजें डिवेंचर होल्डर ने ली है एक इन्वेंट्री और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री हमारे पास है साठ हजार रुपए की और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है सत्तर हजार रुपये की सात और छह तेरह एक लाख है तीस हजार टोटल अमाउंट हमारे पास एक लाख तीस हजार रुपये बनते हैं जबकि डिवेंचर हमारे पास कितने रुपए के थे एक लाख पचास हजार रुपए के डिवेंचर हमारे पास थे एक लाख पचास हजार रुपए की पूंजी की पेमेंट के बदले में एक लाख बीस हजार रुपए लेने के लिए वो तैयार हो गए तो कहने का मतलब बीस हजार रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ से होगा ये भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा थर्ड कंडीशन हमारे देता है fictitious and intangible assets are to be eliminated जो भी हमारी फिफ्टीएस एसेस्ट हैं इंटेंजिबल एसेस्ट हैं उनको हमें राइट ऑफ करना है ख़त्म करना है एलिमिनेटेड का मतलब होता है खत्म करना अब फिफ्टी सी में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसिव दे रखे हैं शेयर इशू एक्सपेंसिव दे रखे हैं कितने रुपए के दस हजार रुपए शेयर इशू एक्सपेंसिव हैं दस हजार रुपए के ये हमें खत्म करना है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है the land and building to be appreciated by thirty percent land और बिल्डिंग की वैल्यू हमें एप्रिसिएट करनी है बढ़ानी है तीस परसेंट से मशीनरी जो है वो हमें डेप्रिसिएट करनी है देती सही एक बटा तीन परसेंट कहने का मतलब सौ बटे तीन परसेंट उसके बाद expansion of the reconstruction amounting to that four thousand five hundred चौवालीस सौ पचास सॉरी पैंतालीस सौ रुपए के हमारे पास क्या हो जाते हैं ये रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसिव हो जाते हैं उसके बाद कहता है gave general entry incorporation the above scheme of reconstruction and prepare the reconstructed balance sheet हमें रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री करनी है और रिकंस्ट्रक्टेड जो है बैलेंस शीट वो हमें तैयार करनी है तो सबसे पहले परफरेंस शेयर को अगर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो पहले हमारे पास परफरेंस शेयर कैपिटल कितने के हैं पांच परसेंट परफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है सौ रुपए की एक शेयर के रूप में तीन लाख रुपए की सौ रुपये के एक शेयर के रूप में तीन हजार शेयर हमारे पास हैं तीन हजार गुणा में सौ टोटल वैल्यू हमारे पास है तीन लाख रुपए की पहले दी हुई है उसको तो डेबिट कर देंगे जो पुरानी शेयर कैपिटल है ये ध्यान में रहे जो शेयर कैपिटल है उसको तो हम डेबिट कर देंगे और जो नई शेयर कैपिटल है उसको हम क्रेडिट करेंगे शेयर पांच परसेंट परसेंट शेयर के बदले में two five percent preference share capital पिछहत्तर रुपए का शेयर हमने दे दिया ये हमारे पास आ गया दो लाख पच्चीस हजार उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास बचा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पिछहत्तर हजार रुपए का प्रॉफिट जो होगा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी पूंजी पहले से इश्यू की हुई है जब पूंजी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो पहले उस पूंजी को डेबिट किया जाएगा चाहे वो सौ रुपए का शेयर है चाहे वो पचास रुपए का शेयर है उसको हम डेबिट करेंगे और जो नया शेयर इश्यू किया जा रहा है जैसे इसमें पिछहत्तर रुपए के हिसाब से हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था उसको क्रेडिट किया जाएगा जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट हम करेंगे इस चीज को आप माइंड में रखे चलिए दूसरी एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल के संबंध में सेम इसी तरीके से सौ रुपए के इक्विटी शेयर थे हमारे पास छह हजार शेयर हमने इश्यू कर रखे थे टोटल कैपिटल हमारे पास छह लाख रुपए की सौ गुणा में छह छह लाख रुपए नए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं चालीस रुपए का equity share to equity share capital चालीस रुपए के हिसाब से छह हजार गुना में चालीस दो लाख चालीस हजार रुपए उसके बाद टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ साठ रुपए प्रत्येक शेयर के हिसाब से लगभग प्रॉफिट हो जाएगा तीन लाख साठ हजार रुपए हमारे प्रॉफिट के रूप में यहाँ ट्रांसफर करेंगे उसके बाद आता है डिवेंचर को डिवेंचर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि उनकी पूंजी का भुगतान कर दिया गया है डिवेंचर को उनकी पूंजी का भुगतान कर दिया गया है इसलिए इसलिए इसको डेबिट करेंगे six percent debenture account debit एक लाख पचास हजार रुपए की उनकी कैपिटल थी डेबिट कर दिया टू इन्वेंट्री इन्वेंट्री इनको दी है डिवेंचर को हमने क्या क्या पे किया इनकी पेमेंट के बदले में ताकि इनको एक, एक तरीके से बैलेंस शीट से हटाया जा सके इनको अल्टीमेटली पेमेंट किए जा सके इन्वेंट्री हमने दी है पैंसठ हजार रुपए की ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं सत्रह हजार रुपए के और जो बचा हुआ है वो हमारे लिए प्रॉफिट है भाई एक लाख पचास हजार रुपये हमारे मांग रहे थे और अल्टीमेटली हमें पैंसठ और दस ये टोटल अमाउंट हमारी बनेगी एक लाख पैंतीस हजार रुपये एक लाख पैंतीस हजार रुपये का हमने इनको भुगतान कर दिया बची हुई जो अमाउंट होगी वो सारे की सारी हमारे लिए प्रॉफिट है पंद्रह हजार रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया ये रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से जितने भी एकुमलेटेड लॉस हैं जितना भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस हुए हैं उन सभी को राइट ऑफ करने की बारी आती है तो सबसे पहले हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा इसमें से राइट ऑफ क्या क्या करना है गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है फिफ्टी एस के रूप में हमारे पास गुडविल रहेगी गुडविल को राइट ऑफ करना है एक्यूमलेटेड लॉस दिखा रखा था लाइबिलिटी साइड में तीन लाख पचास हजार रुपए का इसको हमें राइट ऑफ करना है शेयर इश्यू एक्सपेंसिस हमने दिखा रखे थे दस हजार रुपए के इनको राइट ऑफ करना है मशीनरी के ऊपर जो डेफ्रिसिएशन है उसको भी हमें राइट ऑफ करना है मशीनरी के ऊपर डेफ्रिसिएशन जो भी है उसको हमें राइट ऑफ करना है तो यहाँ पे एक लाख पचास हजार रुपए का डेफ्रिसिएशन जो होगा वो राइट ऑफ हो जाएगा बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो हमारा किस में चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा उससे पहले एक्सपेंसिस का भुगतान करने के लिए reconstruction account debit to bank account जो भी हमारे रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसिस था उनका भुगतान भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से किया जाएगा ये हमारा एक्सपेंसिस का भुगतान के लिए एंट्री रहेगी reconstruction account debit to bank account पैंतालीस रुपए का भुगतान कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एक तरीके से रिवेलवेट होके पूंजी इंक्रीज हुई है उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ी है तो उस कंडीशन में लैंड एंड बिल्डिंग को वापस डेबिट किया जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा नब्बे हजार रुपए की पूंजी हमारी वहां से बढ़ी है तो टोटल नब्बे हजार रुपये ये हमारे यहाँ दिखाए देंगे अब बारी आती है नई बैलेंस शीट की नई बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिखाना है सबसे पहले बारी आती है शेयर कैपिटल अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितने की रहेगी पिछहत्तर हजार रुपए के तो प्रेफरेंस शेयर रहेगी देखिए यहाँ से पता चलेगा पिछहत्तर हजार रुपए तो प्रेफरेंस शेयर के और तीन लाख साठ सॉरी दो लाख चालीस हजार रुपए हमारे पास है इक्विटी शेयर टोटल अमाउंट अगर ऐड की जाए तो दो और दो चालीस और पिछहत्तर तीन लाख पंद्रह हजार रुपए यही बनेगा मेरे ख्याल से तीन लाख पंद्रह हजार रुपए की हमारे पास शेयर कैपिटल हो जाएगी बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल चार लाख पैंसठ हजार रुपए की और इक्विटी शेयर कहा दिए गए हैं भाई चोरी ये तो रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस था पिछहत्तर हजार रुपये यहाँ पे हमारे पास देखिए दो लाख पैंतीस हजार रुपये पच्चीस हजार रुपये दो लाख पच्चीस हजार रुपये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दो लाख चालीस हजार हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल दो दो चार लाख है पैंसठ हजार रुपए की हमारे पास आ जाएगी टोटल शेयर कैपिटल उसके बाद चार लाख पैंसठ हजार की share capital reserve and surplus की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल अब कैपिटल रिजर्व बचा है कितने का तीन लाख तीन तीन हजार रुपए कैपिटल रिजर्व हमारे पास केवल और केवल बैलेंस बचा है तीन हजार रुपये का तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया जाएगा टोटल बैलेंस एक शेयर होल्डर फंड का बन जाएगा तीन लाख अड़सठ हजार रुपए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में केवल और केवल लोन हमारा बाकी रहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन के रूप में हमारी अमाउंट रहेगी एक लाख पचास हजार रुपए डिवेंचर का हम भुगतान कर चुके हैं उसका हम यहाँ नहीं दिखाएंगे उसके बाद ट्रेड पेबल्स हमारे पास पिछहत्तर हजार रुपए के एज इट इज इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए बोला गया था हमने नहीं किया एसेस्ट में फिक्स एसेस्ट हमारे पास एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी हमारे पास है plant and machinery land and building plant and machinery जो भी हमारे पास है उन दोनों को ऐड करके आप दिखाओगे देखिए ऊपर बैलेंस हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का नब्बे हजार रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग जो वो हमारी इंक्रीज हो गई थी और मशीनरी जो वो एक लाख पचास हजार रुपये से कम हो गई तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो पुरानी हमारे पास है उस बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां से टोटल वैल्यू हमें देखनी है इनकी लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है तीन लाख रुपए की तीन लाख में से पचहत्तर हजार रुपए लेस किए दो लाख पच्चीस हजार रुपए मशीनरी में से डेढ़ लाख रुपए हमने लेस किए तो डेढ़ लाख लेस करने के बाद हमारे पास ये बचेंगे तीन लाख डेढ़ और हमारे पास ये थे दो लाख पच्चीस हजार तीन और दो पांच लाख है पच्चीस हजार रुपए की हमारे पास फिक्स एसेस इसके अलावा फिक्स एसेस में सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है वही घटा दिया मैंने सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी तीन लाख रुपए की है नब्बे हजार रुपये इंक्रीज हुए हैं तीन लाख नब्बे हजार रुपये हमारे ये और तीन लाख रुपए ये तो टोटल हमारे पास छह लाख नब्बे हजार रुपए की फिक्स जो एसेट हैं वो आ जाएंगे फिक्स एसेट छह लाख नब्बे हजार रुपए की तीन लाख प्लस नब्बे हजार और चार लाख पचास हजार माइनस है एक लाख पचास हजार रुपये मशीन देगी तो टोटल छह लाख नब्बे हजार कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे पास कितना आएगा जितना हमारा एक तरीके से पहले से दिया हुआ है कोई वो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस था पिछहत्तर सौ रुपए का बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस हमारे पास था पिछहत्तर सौ रुपए का इस पिछहत्तर सौ रुपए में से चार हजार पांच सौ रुपए का हमने एक्सपेंसिस का भुगतान कर दिया लिक्विडेशन के एक्सपेंसिव लगा लीजिए सॉरी रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसिव लगा लीजिए पिछहत्तर सौ माइनस है चार हजार पांच सौ टोटल बैलेंस जो हमारे पास कैश एंड बैंक का बचेगा वो कितना बचेगा तीन लाख रुपए का कैश एंड बैंक का बैलेंस हमारे पास है रह जाएगा तो ये हमारा कैश एंड बैंक का बैलेंस आप नीचे नई बैलेंस शीट में देख सकते हो ये हमारे पास है कैश एंड बैंक का बैलेंस रहेगा तो इस तरीके से हमें रिकंस्ट्रक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व आउट करने हैं इनका ये नोट दे रखा है कि शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी कैसे आई छह हजार शेयर थे इक्विटी शेयर चालीस रुपए का एक दो लाख पचास दो लाख चालीस हजार तीन हजार शेयर प्रेफरेंस शेयर थे पांच परसेंट पिछहत्तर रुपए का एक दो लाख पच्चीस हजार सोन जो भी चीजें थी लगभग डिटेल से मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दी लगभग ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं पांच तक के क्वेश्चन जो हैं वो आज आपको सोल्व आउट करने के लिए दे रहा हूँ वो आपको सोल्व आउट करने हैं वहां तक अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो